गाइज वेलकम टू वी एम स्टाइल उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे गाइज आज हम जा रहे हैं बर्थडे पार्टी पे और ये हमारा गेटअप है अभी मैं मामा को भी दिखाऊंगी और ये जो है ये मामा और मेरा सेम है तो हमने आज सेम सेम पहना है मेरी फ्रॉक है मामा का जो है वो शलवार कमीज़ है तो अभी हमने क्रीम बुलाई है क्योंकि हमने जाना है होटल वहाँ पे जो है वो हाई टी है और वहाँ पहुँच के भी मैं आपको दिखाती हूँ और अभी मामा को भी आपको दिखाऊंगी तो स्टे ट्यून मामा के गेटअप के लिए ये है जी मामा का गेटअप और ये हम दोनों का सेम सेम हम जा रहे हैं बर्थडे पार्टी पे जो पहुंच के आपको दिखाते हैं हम्म। जी गाइस तो हम जो है वो आ गए हैं पार्टी में और अभी मैं आपको जो है वो सारा डेकोरेशन भी दिखाती हूँ और सबसे सबको भी दिखाती हूँ 真就是来说。 ये देखे सारे ये बर्थडे बॉय की दादी है वो जो साड़ी में नजर आ रही है वो बर्थडे बॉय की दादी है ये जो है नहीं ये बैठा हुआ है अभी प्ले कर रहा है मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी बहुत क्यूट है कैसे करते हैं चलता तो ऐसे जैसे शाहरुख खान डांस कर रहा है हाँ फ्लाई करता है फ्लाई करता है find a seat, please? Yes, um, sir. <laughs> uh, thank you, everybody, for coming. Um, Ali was born two years ago, actually, tomorrow. Uh, his birthday is the 26th. Um, and um, what can I say? It's been a roller coaster. <laughs> he is first time. Uh, thanks to COVID. <laughs> My um, friend Lera, um, when he was born, she said, मुझे लगता है कि Zen was very, very overprotective. We need to be very careful about the situation. <laughs> Yes, would um, so very few people met him, and Lera said, मुझे लगता है कि जब उसकी बारात होगी तब ही So I'm glad this is way before his barat. <laughs> um, Videos. कौन से आ रहे अभी हम जो है वो हाइट के लिए नीचे जाएंगे और मैं आपको नीचे का भी सेटअप दिखाऊंगी और हाइट में क्या क्या है वो भी दिखाऊंगी तो अभी हम जो है वो नीचे जा रहे हैं फॉर हाइटी हम जो है वो आरती करने लगे हैं मजा आया वो जॉब स्टार्ट करेगा बिकॉज ऑफ कोरोना हमने उससे पहले ली जी गाइस तो हम घर आ गए हैं मैंने चेंज भी कर लिया है और बर्थडे पार्टी में बहुत ही मज़ा आया था तो उम्मीद है आप लोगों को भी मज़ा आया होगा और बर्थडे बॉय से को देख के बड़े मज़ा आया होगा और वहाँ से हम लेके के आए हैं ये देखिए वहाँ ना डेकोरेशन बहुत ही खूबसूरत हुई हुई थी तो सारे बलून्स जो है ना वो वो लेकर जा रहे थे तो हम भी ले आए हैं ये ये देखें हम भी ले आए हैं क्योंकि ये ग्लिटरी हैं बड़े प्यारे लग रहे हैं तो मामा को बड़े अच्छे लगे तो मामा कहती हैं कि मुझे भी दे दो मैं भी लेके जाती हूँ और हमें ये दी है ये बर्थडे बॉय बड़ा प्यारा है ना बहुत ही क्यूट है और मैंने कैप्चर भी किया है ना व्लॉग में आपने पीछे देखा है होगा तो बहुत ही क्यूट है और बहुत ही इंटेलिजेंट है तो ये हमें जो है ना ये मैग्नेट दिया उन्होंने फ्रिज मैग्नेट ये ऐसे बच्चों को जो है उन्होंने गुडी बैग्स दिए थे रिटर्न गिफ्ट्स और ये जो है ये बड़ों को दिए थे अच्छा लगा होगा और बहुत सारी ब्लैसिंग्स उसको दीजिएगा आज असल में फ्राइडे था तो उन्होंने इस वजह से जो है वो बर्थडे की है फ्राइडे को वैसे उसकी बर्थडे जो है वो कल है तो आप लोग उसको बहुत सारी विशेष दे सकते हैं नीचे कमेंट करके तो जो है वो उस तक जो है वो सारी विशेष चली जाएंगी क्योंकि जो है वो भी ब्लॉग्स देखते हैं तो नीचे जो है वो सारी चली जाएंगी मैं वैसे भी आप लोगों की जो ब्लैसिंग्स होंगी आप लोगों की विशेज़ होंगी वो सारी जो है वो स्क्रीनशॉट के साथ भी भेज दूंगी और वैसे भी जो है वो ब्लॉग भी भेज दूंगी ताकि आप लोगों को रिप्लाई भी तरफ से आए तो गाइज इसी के साथ अगले ब्लॉग में मिलेंगे खुदा हाफिज Thank you.